Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa nasi. Hizi ni habari za mataifa mbalimbali. Mfalme Charles watatu amevikwa taji leo katika kanisa la Anglikana la, Westminster, la, West, la Westminster Abbey. Shughuli ya kumtawaza mfalme huyo Uingereza imefanyika huku utawala wa kifalme nchini humo ukikabiliwa na upinzani. Charles watatu alitambuliwa alitambulishwa katika hafla kama mfalme toka Septemba mwaka jana 2022 kufuatia kifo cha mama yake Malkia Elizabeth wa pili. Grace Meleo ametuandalia taarifa hizi. Ibada ya kumtawaza Mfalme Charles ilisindikizwa na milio ya tarumbeta na imefanyika mbele ya zaidi ya wageni elfu mbili wakiwemo viongozi mbalimbali wa dunia na watu maarufu. Askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby ndiye aliyemvalisha mfalme huyo wa Uingereza taji ya dhahabu, ikiwa ni ishara ya mamlaka ya utawala wa kifalme katika ibada hiyo ambako mfalme na mkewe Kamila wameshiriki pia meza takatifu ya Bwana. Wageni waliohudhuria kwenye ibada hiyo ni pamoja na mke wa rais wa Marekani Jill Biden, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, mawaziri wakuu wa nane wa zamani wa Uingereza pamoja na waziri mkuu wa sasa Rishi Sunak. Ujerumani imewakilishwa na rais wake Frank Walter Steinmeier. Maelfu ya watu kutoka maeneo mbalimbali ya Uingereza na kote duniani waliweka kambi katika njia yenye kilomita mbili ambayo mfalme Charles wa tatu na mkewe Camilla walipita kuelekea kanisa la Westminster Abbey. Kwa familia ya kifalme na serikali, tukio la kuvikwa taji kwa mfalme Charles wa tatu ni njia ya kuonesha urithi na utamaduni duniani kote. Hata hivyo, waandamanaji wa vuguvugu la kisiasa la Republican wanaopinga utawala wa kifalme walikusanyika nje na walisikika wakisema sio mfalme wangu. Wanadai kuwa taasisi ya kifalme inawakilisha watu wenye uwezo na ukosefu wa usawa katika taifa linaloendelea kuota mizizi ya umasikini na mgawanyiko wa mahusiano ya kijamii. Viongozi wa kundi hilo walikamatwa mapema leo, hatua ambayo shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imeilaani na kueleza kuwa kitendo hicho kingetarajiwa kushuhudiwa Urusi na sio Uingereza. Licha ya waandaaji wa shughuli ya kumvika taji mfalme kusema kuwa hiyo ni ibada takatifu ya kanisa la Anglikana, kwa mara ya kwanza imehusisha ushiriki wa imani nyingine ikiwemo wawakilishi wa dini za Budha, Waislamu, Wahindu, Wayahudi na dini ya Sikh. Tuangazie barani Afrika. Karibu watu mia mbili wanahofiwa kufariki dunia kufuatia mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo iliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha usiku kucha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Gavana wa eneo la Kivu Kusini Theo Ngwabije amethibitisha vifo vya watu wao katika vyombo vya habari akiongeza kuwa idadi zaidi ya watu waliofariki kwenye maafa hayo inatarajiwa kuendelea kuongezeka. Taarifa zinasema kuwa mito miwili ilivunja kingo zake baada ya mvua kubwa iliyoanza kunyesha Alhamis jioni na kushuhudia maporomoko ya udongo na kuharibu nyumba za watu. Rais Felix Tshisekedi ametangaza siku ya Jumatatu kuwa ya maombolezo ya kitaifa huku msemaji wa serikali Patrick Muyaya akieleza kuwa baadhi ya wa mawaziri watakwenda kwenye eneo la tukio kwa ajili ya kuratibu misaada na jinsi ya kusimamia shughuli za kukabili maafa hayo. Msimu wa mvua kubwa kwa kawaida kwenye mkoa wa Kivu Kusini unatarajiwa kudumu hadi mwisho wa mwezi huu wa Mei. Nchi jirani na Kongo pia katika siku za hivi karibuni zimekabiliwa na mafuriko makubwa ambayo yamesababisha vifo vya watu 127 nchini Rwanda na watu sita nchini Uganda. Na tutamatishe habari hizi kutoka nchini Sudan. Wawakilishi kutoka pande mbili zinazopigana nchini Sudani wamewasili Saudi Arabia kwa ajili ya mazungumzo ya ana kwa ana. Mazungumzo hayo baina ya jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa dharura RSF inafanyika mji wa Jeddah yakisimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Taarifa kutoka pande zote mbili zinasema watajadiliana kuhusu masuala ya kibinadamu na sio kumaliza mgogoro. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan hii leo amewakaribisha wawakilishi kutoka pande hizo mbili akisema kuwa ana matumaini kuwa mazungumzo hayo yatasaidia kumaliza mapigano na kurejesha ulinzi na usalama katika taifa la Sudan. Kiongozi wa vikosi vya RSF Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kuwa wanakubaliana na jitihada zinazofanyika kusitisha mapigano na kutoa msaada kwa watu wa Sudan, akisisitiza kuwa RSF wamedhamiria kurejesha serikali inayoongozwa kiraia. Mazungumzo haya yanakuja wakati ambapo kuna taarifa za kuendelea kwa mapigano katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Wiki tatu za mapigano makali yamesababisha vifo vya mamia ya watu na kuwafanya raia laki nne na elfu hamsini kuyahama makazi yao. Shirika la kimataifa la uhamiaji linasema zaidi ya watu laki moja na elfu kumi na tano wametafuta hifadhi katika nchi jirani. Na mtazamaji, usibadili kituo, nitakaporejea tutakuwa tukidondadonda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani.